ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੈਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਰੋਇਆ ਕੁਝ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ 1984 ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਾਲ ਬਈ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਟਰਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਲਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਹੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਨੀ ਖਾਣੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਇਸ ਹਾਇਓ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਖਾਣੇ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਾਇਓ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਚਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਹਾਏ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਬਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਬਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਇਆ ਸੀ ਹੇ ਕਾਦਾ ਸੀ ਜੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਬਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਇਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਵ ਤਗਲਾ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੰਦਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਯਾਰੋ ਤਾ ਡਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰੋ ਹਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਵਸ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਛੱਲੇ ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਛੱਲਾ ਐਂਡ ਬਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਛੱਲਾ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਭਾਈ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਾਣਾ